لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إله Amen. إله لله لا إله إلا الله الله إله إلا الله لا إله إله إله ولا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله Alhamdulillah. إله لله إله

الله إله إله أبدا لا إله إلا الله لا إله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إله لله إله لا إله إلا الله لا إله الله and then إله أبدا

إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إله لله إله لا إله إلا الله لا إله إله إله إله لله Ana. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله لله إله الله إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله لا إله إلا الله لا إله إله أبدا Amém. لا إله إلا إله لا إله إلا إله ألا لا إله إلا الله لا إله إلا الله إله إله أبدا vida. أبدا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إله لله vida. Amen.

لا إله إلا الله لا إله إله الله الله إله إله وَلَا Ananda. Amen. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله لا إله إلا إله الله Amém. لا إله إلا الله لا إله إله أبدا Amém. Amen. إله لله إله الله Aleluia. إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله أبدا Ananda. Amen. لا إله إلا الله لا إله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا 了。 الله الله إله إله إلا الله لا إله vida Hello. إله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إله الله الله إله لا إله إلا الله لا إله أبدا Ana. أبدا إله إلا الله لا إله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله 月亮。 الله الله إله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله Amen. إله لله الله لا إله إلا لا إله إلا الله لا إله لا إله إلا الله لا إله الله إله إله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله vida and then إله لله لا إله إلا الله الله الله إله إله لا إله إلا الله Ananda. Amen. إله لله لا إله إلا الله الله الله إله إله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله الله إله لله إله